乾杯ビールのために持ってきたわけじゃないんだけど確かに、うん、他のグラスありましたよねありましたあれをあれしたかったでもゆすげばさワイン入れるやめめっちゃクラフトうんゆすげばってさ思思い出したことを喋ってくれればよかったんでそんなそんな忘ってかそんな忘れるですかだけどあのそう事故の時のやつは ちょうどなかったのねな LINE えスクショあったよあったうんあったあっただって全部データ引き継いでるからあるあるじゃない引き継いでなかったあじゃあ見たいでなもええてか俺が見たことないそもそもだってマコがいないグループのでもなんかその後々もさ見たことないえ、これすごいなんか最初えすごい熱すぎてさあーカリカリやんこれ絶対さ横に倒しましょうのやつだよね あんまり考えないこれめっちゃ美味しそうこんな美味しそうだったのそういちごないなって思ってこれでも絶対もうさ種では切れないよ硬いもんこいつ硬いね絶対横だわこれいやいや食べ <laughs> れない食べれない食べれない食べれない食べれない食べれない 調理ない <laughs> こんなんなんだミルフィーユのケーキってほらスしあるよあるじゃん l i n 見たいその時2018年7月12日木曜日、うん、リホマコ兄から21時54分、うん夜遅くにごめんの今日はマコ屋根から落ちて集中治療室入って緊急手術をところ下半身に麻痺が残る可能性もある マの友達に知らせたいけどリホくらいしか連絡取れないからだからリホの LINE 知ってたんだって私ちょっとびっくりそうリホがマコの兄ちゃんと LINE してたんだそうとりあえず連絡させてもらった無事を祈る <laughs> えま次あんの鈴木もうこれだけえいやこの後ずっと続いてて7月12日 の夜来てで結局13日もずっとなんかグループ l i n わーってやっててえ深夜にかけていや、次の日とか2018年7月13日あるよすごいお前すごいじゃんなみんななんで知ったのとりあえず生きてるあそう覚えてるへええでも歩けないことはまだ言ってないよね多分その時に多分ね あでも言ってるよ下半身不随なうすねあ軽いああ覚えてる覚えてるはいじゃあもう一度ねはいえっ、と2018年私がまこちゃんが怪我をした事故を知った時の状況はどうやって知ったんですかっていうのはニーニーからりほちゃんに連絡がいって知りましたと しましたはい、はい、LINE、をでもただその時は歩ける歩けないが分かんなかったからみんなはどう <laughs> どう思いましたか死んだかと思った確かにあけどなんかあれだよね一部に麻痺は残るかもえでもその、ま、麻痺が残るかもっていう前にそのリホがリホから LINE 来たじゃん手術してるみたいに来た時に、え死んだと思って <laughs> 死んだ死んだって思ってでその時すごい酔ってたから 中田同じくメスなが泣き崩れたんだっけそう泣き泣きながら泣きながら電車に乗って帰るってもう振られた人みたいなも終電でもそうだったんだえレナちゃんは家にいたレナちゃんもなんかママ友たちと飲んでたんだよね <laughs> でみんな解散して我が家で飲んでてみんな家帰ってバイバイってなった時にリホから来たんだよね、うん、まさか下半身不随 になるとは思わなかった、まあ、マコマコだし大大丈夫だよねみたいなみんな怪我怪我なんだよ、ね、怪我でしょみたいな、骨折とかそういうレベルだよ大丈夫だよみたいな感じで思ってたその時は、うで入院中だから庄内庄内病院に来たのはレナだけだよねお盆の時だからそうだねそうですよ帰ってきないね、うん、レナだけが帰ってきて会った会いました でもいや <laughs> めっちゃ覚えてるわレナがレナが病院にそこまでそれまでもあったのいろいろ何あいろいろあったっていうかな心配すぎて、うん、もう山形に帰りたいんだけど、うん、どう思うっていう LINE をしたの覚えてるああ聞いた <laughs> 聞いた、うん、 <laughs> 今すぐにでも帰りたい帰りたいんだけど今はそそっとしておいた方がいいよって止めじゃないみたいなそんな、うん そうでもだってさ LINE でだからそのほら次の日にやり取りしたじゃん「ナウス」っていう話をさ、うんうん、だから別にそこが、うん、ああでもそこでだから知ったのか下半身あそそううでなんだよねみたいなそう私す眞子のそう LINE で多分知ったそうだねその時はいや嘘だろ <laughs> そんな皆さんそんなそんなえなんかすぐ治るみたいなあそうなんかいや別になんかもしかしてでしょみたいなああなるほどそう一生歩けるないっていう話じゃないってことだよねなんかもうその時にそのほぼ確定とかじゃないから、いやもうなんか別に大丈夫大丈夫みたいな一瞬でしょみたいな軽く言ってるしねそうそうそうそう私、だしなんかいやマコだしなんか大丈夫じゃないみたいなうんうんこんな感じだったと思う音信不通にならなかったなんか連絡しなかったよねマコ 連絡しなくてそれで心配になりすぎて <laughs> 用事もないから <laughs> だったのとりあえずなんか喋る用事もないしだって <laughs> だって別に毎日皆さんと LINE してたわけでもないで普段からねまあね必要事項だけを LINE してたからだからまあ言ったからいいかなみたいな感じででも一個言ったのが「カズチー食べます」食べようこカズチーうん、カズチー一個言ったのがだからその あの来てもいいけどって言ったんだよ初め来ないでくださいってああそうそんな感じだった言っててイカの匂いしないあのけどかつのこでしょこれうんああまかあうまいうまい数の子にチーズだわこれは、うん、これ絶対さうま絶対さホタチもうまいようまいエビチーもあかんね めっちゃ風の子なんだね思ったよりプチプチしてるうん違う話よずれてる違うもんねうまいでなんだっけあそうでもいいかだから多分インスタにあのご報告をして結構早めにごご報告をしたんだよ確かで、うん、もう8月まではおいが面会を禁止にしてたのうん面倒くさくてなんか 具合も悪かったんでしょまあ具合も1週間ぐらい具合悪かったけどでもそれ以外にもなんかあ絶対うるせえなって思って <laughs> 何がよなかみんななんか「っていうのなんか絶対うるせえなって思ったからちょっと一回8月までは一回やめておこうでも8月みんなもう帰ってくる人多い、なんか休みになる人も多い 事務所なってだからおいも暇なんか体調も戻ったから暇だなって思って解禁しようかなってお見合い解禁しようかなっていうのも含めてインスタさ上げない確かえ来てもいいよみたいなでも来てもいいけど殴るやつはこねてくれみたいなであのケーキとか買ってくるやつもこねてくれって 牡蠣持ってこいって書いてあったそう牡蠣と水のがそれのがいいっていう話をして水持ってった <laughs> そうっていうのをやったああ俺も記憶にあるでレタ一人で来たんけどあの時一級生しなくて違うあそうそうそうそう、ね、爪のネイルを取ってくれっていうあでミーを取ってくれたんだよねジェルネイルを取ってくれって言われて、うん 行ったんだよ道具を持ってそうそうそうそうそうそうそう嬉しかった <laughs> マジでさもう会えないかと思ったの本当に音信不通みたいになりさ一生会えないと思う、ね、一生会えないと思うなんか <laughs> なんで一生会えないのよそうでも玲奈ちゃんが来た時にさでも絶対なくないよって言ったか言わないか忘れたけど、うん まあ来てもいいけど、うん、なかなダメだぞって帰った気がする <laughs> いたっけえー、なんかいた気がする <coughs> でも帰ってあげた瞬間に あの時だよね、うん、他の人ですよねね、みんなで行ったねで別に皆さん泣くことなく普通だよね、みんなもう、なんかいつも通りだったね、うん、T シャツ着てた <laughs> マコリン T シャツ着てたマコリン T シャツ着ていこうって言って、うん、そうなんですよ楽しくワイワイしたねなんか水買ってきてほしいって言うからさなんか水ないの病院に水売ってないのかなと思って 駅で買ったの駅のコンビニで 5, 5 <laughs> 本くらいでさコンビニの袋にさあんな水いっぱい入れたらその指ちっ切れそう <laughs> になってさもう一品になってさあしかも病院めっちゃ遠いとか思って歩きながら来たらもう1階にコンビニ入っててさ <laughs> こんなのやんじゃんと思って、うん、えなんで私駅からこんななんか2リットルくらい水買って指ちぎれそうになってファミマの水を指ちぎれそうになって持っていったね、うん、でもなんか なんかでもマ子が普通だったからそんなでもさ、うん、セナセナと会った時はもう俺は車椅子なわけじゃん、うん、移動がねでもレナと会った時はまだベッドなわけなの、ベッドだったね全然ベッドだったそうだからおいのさあ、まあ、他の人たちが来た時もそうだけど庄内病院にいる時はねベッドだから分かんないわけよ要はその 実感がないというかただ寝れる人さ挨拶来ただけみたいな感じでさなるわけしてる人にいいみたいなそうでも車椅子さ乗ってるってなるとまた違うじゃん若干ねうんうんうんうんそこはでも別にまあ、レナが一番そうだよねだってそのビフォーアフターを見てるわけだからさあのただから別に何でもないってことだよね何でもない何もない <laughs> 何も思わない <laughs> 何も思わなかったってことだよね <laughs> だから別にそんななんかああんだがみたいな <laughs> いやでもなんか車椅子乗ったんかみたいなで車い車椅子乗ってこう登場するじゃんマコが「うんうん、おおみんなよく来たの?」みたいな、うんうんうん、た時に 確かになんかこう車椅子に乗ってるマコだけど、うん、なんか今後ずっと車椅子に乗ってるマコっていうよりかはたまたまなんかこう入院してて今車椅子に乗ってるだけの人っていう感じ、まあ、そうだよねそうだったからなんか別になんか見て「はあ」ってもなんなかったし「うん、お元気そうじゃん」みたいな「そうよかったじゃん」っていう感じだった、うん、その日の帰りにもうみんなで電車で帰ったじゃん、うん、その時にミクが「えなんかさセナさ マコマコ車椅子乗ってんの初めて見たのになんであんな普通に接してるのえー、そうなのミクはもう泣きそうだったらしくてえで「えなんでなんであんなに普通のままなの?」っては言ってたそうなんだね、あのね、普段、普段ね、車椅子になってからね、みな、みな、ある、こう、いろんな人から全員じゃないけど、言われるのが、 車椅子になったら友達がいなくなっちゃうんですっていう人がいるのなんか友達が離れていっちゃってって今まで遊んでた友達とかだと遊べなくなりましたっていう人がいるんだけどじゃもちゃんが車椅子生活になりますってなったけど、なんかどう <laughs> どう思うなんかじゅなんかね一緒の話になっちゃうけど <laughs> なんか面倒くせえなとかなんかそういうこと思いませんでしたか <laughs> ご存知の通り何も変わらない 何も変わらないですねなんかまあ例えばじゃあ、まあ、おあご飯屋さん行きますとかあそうそうそうそうそうえご飯屋さん行きますってな車椅子だけだと行けるとこも限られてきたりとか、まあ飯もそうだし観光もそうだしまあ行けるところであったりこう手伝わなきゃいけないところがあったりすると、まあまあ、絶対無理なところもあるじゃん女子だけとかさ、うん、2, 階だ2階の階段めっちゃあるとかさ、うんうん でそこには行けないじゃあ諦めようか違う店行こうかっていうとなんか他の子でねってなった子もいるんだって口には言わなかったけどあいけないんかみたいな、うんうん、なんかその残念感をすごい表面に出されちゃった子とか、うん、っていう子もいててなんかそうなると もうこっちからも誘いにくくなっちゃうし、うん、私と行かない方が僕と行かない方がいいんじゃないっていうので、誘わなくなったら多分自然と多分だから友達もさ「あれ誘ってくれないな」みたいな、うん、なんか必要とされてないんかなって思って離れるからっていうのもあると思うんだけど、ね、なんかそれそのじゃあ行けないな限られてくるなっていう時にああちょっとこいつとは面倒くせえなって思わないのかどうなのかって <laughs> 思ってはない思うわけがないえその例えばその2階で <laughs> 階段しかなくってとか、うん、地下のお店で階段しかなくってってな、うん、でも物理的にも絶対行けないお店とか、うん、まあ、観光地とかあると思うけど、えじゃあまことは何んだ、ま、言い方悪いと別にまこじゃなくて別の人と別の機会に行けばいいじゃんと思うじゃあその時にじゃあまことじゃあこの日飲みに行こうって言った時に、じゃあ絶対その にそのお店に絶対行かないといけないのってなるじゃん別にそこじゃなくてもいいし、別の店でもじゃあ焼肉行けなかったじゃあ別の焼肉行こうって、別の店でいいじゃんって思うじゃあその行けなく、もう物理的に行けなかったとこはじゃあ別のと別のそのマとかじゃない別のつながりの友達とかと飲み行く時とかにじゃあそこ行こうよって言って別にどうしても行きたかったらその別で行けばいいし。うん、だからおいもさ、うん、セナとほらあのこの前山口行った時もおいは階段がいっぱいあって あの神社のところ行けませんよって、フリーのところ行けませんよってなってあ、もうどうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞって言ったじゃん。俺は、うん、行ってきて。一人でどうぞって一人で行く。そうそう。あ、別にでもさ、まあ、もう一回行ったからっていうのもあったけど、別に全然そこまで大きな興味はなかったから、うん、どうぞどうぞ行ってきてくださいっていう感じだった。うん、別に放置されても別に何とも思わないし、うん、まあ見、見に来れただけで、まあよかったですって俺は思ったから、うん 親は別に行けないところを無理していこうと思わないし、うん、まあ、どうぞどうぞどうぞっていう感じで他を行けるところを楽しめればいいかなって思ってるから、そうまあでも思うよなんかここ行き、まあ、旅行の時が一番思うよねここ行きたかったのにここ行けないっていうのがなんかあれだなっていうのは思うけど、まあ、だから一人でも平気な人をチョイスししがちっていうのはある <laughs> なんかあのそのその先をさだからどうぞどうぞした時に一人でも行ける人と行けない人がいるわけじゃん。 タイプ的にだから一人で生きるタイプのせなちゃんの方が、うん、どうぞどうぞしても一人でお前は楽しんでこれるでしょっていう感じでチョイスする場合も結構ある、うん、楽しそうだと思うんですよね一人であもちゃんと一人で行って先っちょの方行ってあのビデオ通話をつないでそうそうそうだから一人で行けないよっていう人と一緒に行くと <laughs> なんかちょっと申し訳ないなっていう感はあるけどねそうだから、うん、別にそんな まあそうだよねうん、うん、そうだから女の子友達が離れるっていう感覚がよくわかんないんだよね、うんそれはもうその人に私は原因があるんじゃないかなって若干思うけど当当人にねうんマコがいやそのいやなんか私車椅子だからちょっともう無理かもしれないあその店はいけないかもしれないってすごいマイナスなことをすごい全然言ってこないから、まあ、今まで通りうんでもずっと付き合えるんだなっていうのは思う、うんそれがなんかこう。 そういうことすごい毎回さ、え今度さ東京来た時さどこどこの店行こうよって言った時に、えでもそこなんとかじゃん私無理じゃん、なんとかじゃん私無理じゃんっていうすごいマイナスなことをずっと言われ続けたら、まあ、誘わなくはなると思ううんうんうんうんいやそりゃそうだと思うよ、俺が逆に逆だったらそうだと思う、結局、無理無理とか、嫌だ嫌だって言われたらあそう うん、あっちがあっちから壁作られちゃうと思,、うん、思っちゃうもんね、うんうん、それで勝手に私は離れる人は別にそこまでの人なのかなって俺は個人的に思う、うんうん、そうだねなんかそのなかったね、うん、ないないでなかったんだろうねなんで誘なんで逆に誘い続けてたんだろうなんかなんかこことこことこことここだったらどこがいいっていつも誘ってた うんうんうん、その入院中とかねそう毎毎毎週毎週だって肉をさ食いにさ新宿三丁目に、そうだね行ったね <laughs> じゃあはいうんちおしっこを漏らす <laughs> って思った時にどう思いましたか